السلام عليكم كيف حالكم يا شباب ان شاء الله تكونوا طيبين بصحه والسلامه معكم عبد الله وبولت رجعت لكم فيديو جديد طبعا هذه لقطات من الفيديو اللي ظاهره لكم ما بطول عليكم حاب اطلبكم طلب بسيط اذا شفت المقطع حلو ويستاهل الدعم ارسل المقطع لصاحبك او اصحابك وانت كذا حتكون دعمتني وتحفزني اكمل وبرضه يعني ان شاء الله المقطع بيعجبكم <laughs> بس لا تنسوا زر ال like. واذا شفت عجبك او ما عجبك اذكر علي ب comment عشان انتبه له في المقاطع الجايه اي عند افكار لطيفة في المقاطع الجايه اكتبها في التعليقات وانا بقراها كلها هنا وصلنا لنهاية المقدمة لا تنسونا اللايك والاشتراك في زر التنبيهات Allez, faut un Mac. خلك خلك جاي والله انا بهيل اصبر <laughs> يا ربي ولا ولا ولا ولا ولا وقف وقف حبيب القلب وقف انا اطلع لك فوق البيت والله نطلع لكم فوق البيت ما ادري صراحة انت كم واحد باقي الأخير والله بي Nó واخد كفر هنا واخد كفر هنا انا شفته فين؟ يلا يلا اوعى شفته انا يلا عبد الله روح اوعى اديني اوعى اديني اوعى اديني اوعى اديني بس سيبنا صحانا بس طيب عليك يا اخي سيبنا صحيك خليك واقف كده ايوه ايوه ارقصه لا جدع جدع جدع صحي يا صلاح صحي نفسك بقى صحي صحي نفسك صحي نفسك بقى <laughs> يلا عبد الله معاك انت تعالى هو لسه طالع صاحبي لسه طالع تعال بسرعه يا سمكه هول ديت يلا يلا يلا في البيت ده خلاص ولا لسه خلاص خلاص انا اللي سايبني بضرب وبيلون يا ابني انت بتضرب من اول تهزر awesome طيب كده بقى دقيقة ونص هنقدم شوية استنى هنشوف ايه الحوار ونرجع شكله خلصان يعني. لا لا لسه لسه لسه تو بادي يا اسطى تعال تعال لسه بادي مين طيح كسمكة؟ لا يا عبد الله هنا هنا جيت مدمج مدمج مدمج مدمج ما عليك ما عليك عارف عارف طب بص البوت عمل ايه انا البوت هو اللي عمل فيا كل يا ابني انا فاهم فاهم بس صوت صوت صوت صوت البوت هو اللي عمل فيا كل صوت صوت عندك كلمة طيبة قولها ما عندكش تخلص خالص جاتك البلا في شكلك مش تفسر انت بتقول لي ايه تخرب بيت الصوت يا يا ابني لاج لاج رندرت رندرت رندرت بيه الصفر وضع ايه اللي عندك الوضع ان انا مستني اللي دخل من الزون ده يظهر تمام انا نفس الكلام نفس الكلام انا لو شفته بيجري قول لي لا انا شفته اه هناك هناك هناك هناك هناك مارك ذا فين بالظبط في واحد ثالث واحد ثالث واحد ثالث صاحبهم صاحبهم طب انا مش عارف فين انا ماشي خلاص خلاص ادخل زون ادخل زون نو no. ده حقيقي ده حقيقي شكله حقيقي آه، آه. مدمج مدمج خلاص حقي والله هذا حقي حقي ما يموت ما يموت